Hojjettoonni Irkisheenii Fayyaa Kaleessa Dhuftee Nyaanni Daa'immanii Ijoollee waggaa lamaa gadii hanqaaquurraaf akka qophaa'u bor waliin barannaa naan jettee turte. Maali? Ummaan rakkoo qaba waan gaariidha. Waan daa'immaniif faayidaa qabu qopheessummaan nama rakkisa rakkoon qabu. Anis wajjin illee injii kana taa'ee fuudha. Nillee gaariidha. Hanqaaquu, dinnicha, zayita, soogidda. akkasumas qophees qopheessii itti jirti. rakkoo qaba. Ijoollee bira taa'ee dhaqeen waan man bitee dhufa. Amiin amiin. Maqaan koo eh, Diggoo Mahammad Biqilaan jedhama. Hojjettuu ekstenshiniin fayyaa gandaa Boreeda Suuf. Ishee egaa guyyaa eh, har'aa kana nyaanni daa'imman waggaa lamaa gadii hanqaaquu irraa akkamitti akka qophaa'u waliin ilaalla. Egaa akkumatti itti sanatti illee waan himatan ta'e hundaa qopheessee tumsee eegaa eh, jiru gochuudha. Egaa akkuma beekamu aanaan keenya horsiisa lukkuutiin baay'ee beekamaadha. gabaa eh, irratti illee salphaa argama mana keessatti haala salphaa waan ta'eef anis kanuma beekee isin dhufe akkuma beekamu daa'immii dhalattee ji'a jahaa erga guuttee booda nyaata dabalataa ishee barbaachisa kanaaf daa'imni erga ji'a jahaa guuttee wantoota hundeen isaanii nyaataman kan akka dinnichaa kan akka kaarotaa fa'aa sirriitti affeelamee otoo ashaboo yookaan sukkaaran dabalatiin akka daa'imaaf ta'utti bulleeffamee yookaan qaxaqaxamee deema nyaachisaa nyaachisaa gaafa garaan isaanii jajjabaataa deemu hanga fudhannaa isaanii immoo dabalaa deemna jechuudha. Fal'aana tokko kan hin caalleen kennuufii eegama jechuudha. Akkasumas midhaan garaagaraa kan akka misira duudaa yookaan immoo ataraa affeelameenis osoo ashaboo yookaan sukkaariitti hin dabalamin daa'imaaf kennuu ni danda'ama. Kan isin gaafachuu barbaade daa'imni tokko ji'a hanqaaquudhaan wal barsiifamuu barbaaddu? Daa'imni tokko dhalatee ji'a saddeetii booda hanqaaquu nyaachuu jalqabe gaariidha. Digo baay'ee galatoomii hanqaaquu kana daa'ima kana kan goone nyaachinu. Gaafii gaariidha. Anqaaquu kana bifa affeeluutiin kennuufiin ni danda'ama. Bifa qixxaatiin kennuufiin ni danda'ama. Daa'ima kanaaf kenninu guyyaa sadii guyyaa tokko hanga guyyaa sadiitti walitti fufiinsaan daa'ima kanaaf kennuufii qabna. Sababni isaa garaan isaa nyaata kanaan akka wal baruuf jechuudha. Daa'ima waggaa tokko hanga waggaa lamaa jiraniif immoo hanqaaquu kana nyaatota kan akka dinnichaa, sukkaar dinnichee, misira si lafaa dubbanne haatoo sila dubbanne kan akkasii fi afaa wajjiniin wal maknee immoo daa'ima kanaaf daa'ima waggaa tokko hanga waggaa lamaa jiraniif immoo kennuun ni danda'ama. Diggoo nyaanni kun hanga guyyaa sadii kaasee hanga afuriitti walitti nyaachisuun maaliif barbaadamu? Guyyaa sadii hanga afurii tursiisuun nyaata tokkicha tursiisuun kan barbaachiseef alaarjikii garaagaraa itti fiduuf dhiisuu adda baafachuudhaaf. Alaarjikiin kunis kan akka eh, ol deebisuu yookaan immoo garaa kaasuufaa danda'a yookaan immoo shifii fa'aa qaama irratti baasuu danda'a. Kanaaf kan adda baafannee yoo kana irratti fida ta'e gara mana yaadaa geessuudhaan. Garuu immoo hanqaaquu faayidaan daa'immanii qabu garuu hin barre malee namni keenya norsiisaa garuu hin barre gabaa baasee gurgura faayidaan daa'immanii qabu hin barre. Xiqqoo faayidaan qabu malee. ammoo utuu nutti baara waan ta'eef mana tolsiinee dubbanna. Angaaquun lukkuu daa'imman waggaa lama gadiitiif faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni faatii yookaan immoo cooma fayya qabeessa waan of keessaa qabuuf daa'imman fayyaa guutuu akka argatan taasisa. Faatii yookaan immoo cooma fayya qabeessa of keessaa waan qabuuf hanqaaquun kun daa'immaniif baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu humna kennaa qaama daa'imaa ijaara jechuudha. Inni biraa daa'imman akka guddatan taasisa. Inni biraa ammas madaallii qaamaa yookaan immoo ulfaatina gahaa akka isaan qabaatan taasisa jechuudha. Hanqaaquun kun eh, dhukkuba ittisa jechuudha. Eh, isaanis immoo mineraalota kan akka zinkii ayiranii of keessaa qaba. Eh, Vaayitaaminoota immoo garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf dhukkuba daa'imman keenya irraa ittisaa jechuudha. Akkasumas eh, sammuu ijoollee illee ni ijaara jechuudha. Egaa walumaa galatti faayidaan hanqaaquu eh, kana fakkaata jechuudha. Haadhaa jammarree faayidaa waan inni qabuuf ijoollee keenya binnee akkasiin fayyadamtu goona. Yaanni jedhinu gorsanis sirriidha. amma immoo haala ta'e wal gargaarree ijoolleen keenyaaf faayidaa goona. Egaa haala kanaan na hubachuu keessaniif baay'ee yookaan guddaa toomaa isinii jecha anqaaqoon kun immoo daa'imman waggaa lamaa gadiitiif akkamitti akka qophaa'u isin agarsiisee erga ilaaltanii booda immoo isinis qopheessitanii daa'ima keessa nyaachistuu jechuudha. Egaa daa'imman ji'a saddeetii oliitiif hanqaaquun kun akkaataan itti qophaa'u daqiiqaa kudhanii hanga kudha shaniitti affeelamaa affeelamee bilchaatee erga ba'e booda bishaan qabbanaa keessa keenya bishaan qabbanaa keessa erga keenya booda saayinaa keenya dhiqannee qulqulleessinaa achiin harka keenya saamunaa bishaaniin sirriitti dhiqannee qulqulleessinaa. erga dhiqannee qulqulleessinii booda saayinaa qulqulluu sanarraa fuunee keenya dhabsinee jechuudha. Hanqaaquun of keessaa adii fi yookaan immoo askwaalii of keessaa qaba. Isa sana jechuudha. Isa fuunee isa askwaalii keessaa baasnee bulleessinee jechuudha maankaadhaan. Bulleessinee duwwaa isaas nyaachisuu dandeenya. Deebinaan immoo aannaniin aannan sa'aa jechuudha yookaan immoo armaa haadhaatiin bullee bulbullee nyaachisuu ni dandeenya jechuudha kan laanaan daa'imni karaa biraatiin immoo hanqaaquun affeelamin cabsinee saanii qulqulluu keessatti cabsinee isa adii fi askaalii isa jennee amma adda baasnee isa askaalii sana baxabbaxnee shanii xiqqoo tokkotti baxabbaxnee maxbashaa keenya abdarra kaa'annee erga maxbashaan keenya maxbashaa keenya kanatti immoo zayitii kana xiqqoo xabbitti godhannee erga zayitiin akka danfuu ta'ee eh, Unqulaalee amma akka xabbaatan siyaas kuwaadii san gaditti garagalchinee gaafa jennu akka qixxaataa jechuudha. Gaafa akka qixxaata isaa akka qixxaataa sana fuunee daa'ima keenyaaf nyaachisnaa jechuudha. daa'ima nyaachistu. Egaa haala qophii nyaataa hanqaaquurraa qophaa'u isa sadaffaa akkamitti akka hojjetamu eh, isinitti himaa isin immoo waliin ta'uudhaan qopheessaatii natti agarsiisa. Egaa nyaanni inni sadaffaa kun eh, immoo irra caalaatti kan inni daa'imni inni qophaa'uuf daa'ima waggaa tokko olii yoo ta'e gaariidha jechuudha. Kanaaf nyaanni sadaffaan kun hanqaaquun kun jechuudha. kanneen akka dinnichaa, misira duudaa affeellee, eh, sukkaar dinnicha illee affeellee, eh, afeellee illee affeellee, aappilii illee affeellee, kaarotii illee affeellee yookaan dinnicha kanallee jenne affeellee erga affeellee tokko hunda isaanii osoo hin taane tokko keessaa gahaadha jechuudha. Tokko yoo arganne affeellee erga affeellee booda eh, angulaalii kana intiniitti isaanii qulqulluutti naqannee baxabbaxnee wal fakkeessinee erga kaanee maxbashaa immoo abiddarra kaanna. Maxbashaa abiddarra keenye maxbashaan erga akka ho'uu taate zayita itti naqanna. Zayita itti naqnee zayitni erga akka ho'uu ta'e ammas hanqaaquu baxabbaxamee jiru kana gaditti naqna. Hanqaaquun kun erga bilchaate booda dinnicha yookaan maateriyaalii amma dubbanne kana misira maal maal jenne kana keessaa tokko kan bilcheeffanne amma kan fuulduratti argamu dinnicha waan ta'eef dinnicha kana bulleeffannee erga kaane gaditti garagalchine jechuudha hanga bilchaate kanatti gadi garagalchine waliin dhoofnee waliin dhoofnee wal fakkeessine erga wal fakkeessine irdii kana yookaan immoo barbarii fayyadamnee itti naqnee erga gaditti naqnee kaane immoo ashaboo kana maankiyaa tokko keessa maankiyaan tokko harka afur keessa harka tokko seechuudha maankiyaa tokko. maankaan tokko harka afur keessaa harka tokko jechuun immoo maankaan tokko iddoo afuritti qoodamtee iddoo arfan see keessaa iddoo tokko itti hiise jechuudha. Maankaan tokko bakka afuritti qoodamtee bakka afur keessaa bakka tokko itti naqnee waliin maknee daa'ima keenya nyaachisnaa jechuudha. akkanaa isa sadaffaa kana daa'ima waggaa tokko olii bifa kanaan nyaachisuu dandeenya jechuudha. Ati waan baay'ee waan bira hedduu nu agarsiiftee anuma hojjedheen si <laughs> isinitti meefii isinitti haasa'e hundaayyuu qopheessitanii na waliin yeroo keessan aarsaa gootanii na raawwatanii raawwattanii qopheessinee daa'ima keessan nyaachisnee waan agarsiifneef guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinii jechaa akkasumas immoo hojii hadha hojjenne kana agarsiisaaf hojjenne hafuu osoo hin taane hojjettanii daa'ima keessan gara fuulduraatti akka nyaachistanu isiniin jedhu. Baay'ee galatoomii Akkaatti barsiisuu qixeessii galateeffannaa mana nagaatti galee nagaan jiraatu. Ijoollees immoo akka nutti hin deemne barsiifteetti ijoollee keenyas nyaachifnee guddinna Galatoomi mana nagaatti galee.